Hawit. Parang 013 13 tayo dito. Parang lang. Next worst problem. Tignan mo naman yung kalaban. Ay, Gogi kayo, nag-rank kayo? Oo! Oh. Ayaw rumak up, bubuhatin na kahit eh. Munti-trip nga lang tayo. 3 eh. picks lang. Carefully. Huwag mo bala sa beat. Magbibinang lang ako, kawawa. Isip lang ako. Ah. Naka-martial jet ah. Naka-martial jet. Rams, Rams, Rams. Oh. Ay na, iba maglaro to mga to ngayon ah. <laughs> Ay, 3 picks eh no? Gigil ata pag nakainom eh. 3 ah, picks. Parang walang takot eh. Walang takot na ano eh. Wala dito. Wala rin dito. Ako. Clear clear A. May nag-dash, may nag-dash, may nag-dash. May nag-dash. Lost ni Roy, grabe naman trip yan. 4-0 <laughs> pa nga. Oh, wait. 8-0 pa nga yung 8-0 pa. 8-0 pa nga. Patayin nyo naman ako. Ah, <laughs> Dead one. Side. One side pa, tas ramp siya ata. Nice. Ay, gagi! Hindi! Punta ako eh. Nandito. Nandito, Rabs, Rabs. Left side? Rabs, Rabs. Grabe na yun ngayon. Talaga. Para sarap i-record niya ito ah. After party ano. <laughs> After party round game uh, with Team Sorry. Try! Oh. Request ka! Wag na, wag na, sayang. Last round, gago. Dami doon. One oh. ult. Ooh! Nice ulti. Meron pa doon. Jet. Yes, use your ultimate. Last One na enemy remaining. Dito last. The heck? Tipig pa dyan. Saan yun? Tasa. Ah. Back, backside, backside. Minus 60. Heaven, heaven. Gago na, ubus tayo. Last player Uy, What? side of the head. Oh, I have the spot. Dink, dink, dink. Wait. Empty, empty. Oh, parang ano sila. Ah, ah yan, di nyo na-crossfire. Saksaki. Easy. Attackers win. All out. E at this wreckage. Easy. I'm so proud! naka naka ko yun? Ikot. Reloading. Hindi ako ikot. Ayun o. Oh. oh! Pick, pick, pick, pick, pick! Ayoko. Patay. Oh! Kobe. Ayoko ka pa eh. Pusin mo na. Uhuka ka na. Gasok na yung huka. Dito ron! Right there. Round pick. Nice one. May atrehado. Wala pa akong nakikita sa friend. Rotating, rotating. Gogi, gogi, gogi. Gogi na rin ako. Nice one. Naman yun, pag mag-assist ko lang. tayo, naglalag ako. One enemy remaining. Gumagiray, buti na lipat mo agad yun. Oh. <laughs> Tayo, naglalag ako. Last player ko. Nagsiray. Galing. Yan, sa right side. Bato right. Tama. Oh, base nun. Naglalag si Ray. Oh, nice. Four. Four na lang, pre. Yeah. Wala ho ka, Pop. Wala, wala, wala. Wala, wala, wala. Holds. Holds na ka, holds kalaban. Gerin, pasok ka. Ah. Mami. Satchel out. Grabe. Buka, buka. One enemy remaining. Ba't di nila? Ah, uh, pwede mag-hook up okay. pa Reloading. Ba't ginawa na may iwas yun, Sid? Ha? Yung bridge. Ako yun, ako yun. Ako yung ina. Yung charges yun. Favorite mo yun dati room, diba? Oo, oh, yun yung ako nagustuhan. Ano ko siya, ano? Ano naman, nadali na naman ako. Tarak <laughs> pa na, tarak! Ay! Ay!